Говорят, эпоха героев уже не наступит. Наступит. У нас нет больше времени. Что-то происходит. кто вас теперь спасет? Все миры на пути Легиона покорились. И вам уготована такая же участь. Все еще сопротивляетесь? Вот и пожалеешь о временах, когда нашей главной проблемой были заводные бомбы пингвинов. Это безумие. Я думаю, мы все умрем. Да, все именно так. Ты здесь не один. Мы сразимся вместе. нужны пушки побольше. Быстро за работу! Особенно ты! Э, э, мы знакомы? Если они добьются своего, все наши усилия пойдут прахом. Все жертвы будут напрасны. Но если мы сплотимся... Азерот не падет. Началось. Я не узнаю этот мир. Ты не должен его узнавать. Ты должен его спасти. доигрались с огнем. Что-то у них, наверное, подгорело.